eccoci qua finalmente siamo in sella alla nuova moto siamo a pochi chilometri dal centro di Malaga che è quello lì sotto adesso andremo a farci una delle strade più belle di Malaga che è questa, il eh, cammino di, di Colmenar, va dal, eh, dal barrio di, cioè dal barrio, dal quartiere di Puente Aglieta fino al, eh, al piccolo paese di Colmenar, sono forse 40 km di curve più o meno e ce le faremo come prima uscita con questa moto fantastica che ho preso ieri dal concessionario e, ehm, ieri ho preso la moto dal concessionario della BMW di Malaga e diciamo che la moto si è fatta aspettare e eh, non poco l'ho ordinata il 21 ottobre ed è arrivata me l'hanno consegnata ieri il 22 di dicembre cioè quindi mi ha fatto aspettare due mesi buoni e niente devo dire che le prime impressioni ovviamente sono fantastiche una moto eccezionale e non per questo costa quello che costa quindi eh, non ci resta che, che provarla la, la, la, mi sarebbe piaciuto provarla ieri sera ma ovviamente me l'hanno data alle 7 stavano chiudendo e mi hanno anche fatto aspettare un bel po' per, far, per darmela sono arrivato al concessionario alle 5 e <laughs> il tipo che mi doveva, me la doveva consegnare stava con un cliente e c'è stato per quasi un'ora e tra una cosa e l'altra sono uscito dal concessionario praticamente alle 7 che era già buio e quindi non avevo voglia nemmeno di fare foto né niente non ho, non ho fatto nemmeno una foto ho fatto la foto eh, appena entrato nel garage praticamente e quindi niente stamattina l'ho presa e ho montato eh, il RAM mount che serve per la GoPro e per eh, il cellulare e ci ho messo <laughs> quasi un'ora per montarlo e sono uscito il piano, il, il piano di oggi prevede non c'è piano praticamente però ho in mente due strade da fare una è questa quindi arriveremo fino a Colmenar e da lì vorrei tirare per ehm, Velez Malaga che sta forse a 20-30 km e poi andare a fare un'altra strada che per me è eccezionale eccezionale veramente che è quella della costa la N340 la N340 è una strada che va da, da Cadiz a Barcellona eh, originariamente fu costruita dai romani per collegare il nord con il sud della Spagna o dell'Iberia e adesso è una strada nazionale molto ben pavimentata e mantenuta ovviamente non c'entra niente con quella dei romani ma nel tratto che eh, perlomeno io conosco che ho fatto varie volte scorre eh, a ridosso sul, del mare quindi è una strada fantastica da fare in moto e niente e dopodiché vedremo non vorrei fare troppi chilometri perché la moto deve fare il rodaggio quindi ho mille chilometri a disposizione prima di dover portarla al concessionario e siamo il 23 dicembre almeno queste feste me la voglio, me la voglio godere ma adesso ecco qua cazzone con l'Audi che invade la, la corsia ehm, adesso basta così fatemi godere queste curve ecco qua adesso stiamo avvicinandoci alla Fuente della Reina che è quella lì una fontana. E questo è un, come dicono loro, un puerto de montagna, cioè un porto di, <laughs> di montagna per... Eh, ci, ci, passa, che ne so, il giro della Spagna, la Vuelta di Spagna. Eh, qui è, è un punto, diciamo, molto conosciuto, almeno tra i ciclisti. sentite che bel motore wow già di sé vedete che è, è bella grande, bella cicciona io l'ho ribattezzata la gorda come la moto di un uh, motociclista che io seguo da molto tempo che è Michel Silvestre che è un eh, tipo che fa viaggi in moto e li filma, cioè fa una, fa una serie, di, una serie di, di, televisione, per una serie di televisione sulla 2, canale 2, si chiama Diario di un nomado, nomada, scusate, lui ha una BMW 1200 del 2005 che l'ha restaurata, l'ha fatta è eh, bella grossa, bella cicciona e quindi si la chiama la, la corda in spagnolo. Quindi in onore della sua corda, la mia anche si chiamerà corda, la gorda perché è bella grande. Ecco qui, Colmenar. Colmenar. Camino de Colmenar, Malaga a Colmenar. Eh, è eh, un paesino piccolo piccolo